naanza na Mwijaku. Mwijaku kaniboa. Mwijaku kaniboa, haina haja kuficha jina. Mwijaku kaniboa. Mwijaku nimemwalika kwenye shughuli yangu kwa kumheshimu kama mshikaji wangu, my brother, ukaribu tulionao, ikabidi nimwaliki, lakini hajachangia hata shilingi mia hata senti kipande yani hata labda unajua hata baba levo mwenyewe kajitahidi kachangia laki mbili na imekuja ukumbini ka, bado katunza shilingi kadhaa ameonyesha upendo hata kama na mapungufu yake masala mapungufu yake pembe lakini harusi ni jambo la yeye. lakini mwijaku hata shilingi mia hajachangia bado umekuja kwenye harusi yangu unakuja kucrash unakuja kuwasema waalikwa unakuja kuwasema watu wangu, unakuja kuwasema marafiki zangu, unakuja kuwasema wazazi wangu. Unasimama unasema nyinyi mnakaa mnachelewa kuja, mnakuja ukumbini, vyakula vimenunuliwa, ukumbi ume, umeme sijui ukumbi umependeza, mnakuja tu bila kuchangia sijui nini. Hizo ni dharau, hizo ni dharau. Aya, unawasema wewe umechangia kuna wakrashi wao umechangia nini? Hata mchango wa mawazo hujachangia, kwa sababu hata kwenye kamati ukuwepo, hujui kamati imeendeshwa vipi, hujui gharama zimeendaje, ukuwepo, hujui chochote, lakini kwa sababu umealikwa ukataka uchukue ile attention kutoa bifu zako kule kuzileta kuzileta kwenye kwenye kwenye harusi yangu. Imekuwa kama vile uwanja wa mpira wa mapambano, labda sio kitu kizuri. Sijapendezwa na hicho kitu. Mjaku jirekebisha umealikwa, umefika nje, kabla hujaingia ukumbini unafanya interview, unaanza kumcrash mke wangu. Hebu angalieni hiyo sura huko nyuma. Sijapendezwa na hicho kitu. Nimeona bado niko bado niko hotelini, naona unachokifanya, lakini sijapendezwa na hicho kitu. Tabia ya kuwakrashi wanawake au kuzalilisha wanawake, hiyo ni tabia yako, lakini usipoangalia vizuri itakufikisha babaya kwa sababu nakumbuka kipindi cha kipindi cha Tanasha ulilia kama mtoto mdogo, umetoa hadi kamasi, lakini unaona na bado unakuja tena, bado unakuja kwa mke wangu <laughs> Aristote <laughs> yaani nini? Ukitaka kuniona mkorofi, ongelea wanawake au ongelea mke wangu au ongelea familia yangu. Mimi nakuwa mkorofi sana, sipendi huo ujinga. Nitukane mimi matusi yote nitachukulia poa, lakini sio mke wangu. Ule ni mke wangu bro mi nimempenda, ndo chaguo langu lile. Kama kwako ni mbaya, kwangu mi ni mzuri. Huyo unayemsema mke wako mzuri, umekuta mimi naheshimu wanawake, lakini nikisema nimchambue, uwezi ukaa naye ndani. Nikisema nionyeshe mapungufu yake, uwezi kukaa naye ndani, wala uwezi kum, hata uwezi hata siku moja tena ukamsifia mbele za watu. Lakini ni kwa sababu mimi mke wako hajawahi kuniongelea vibaya hajawahi kunitamkia vibaya, siwezi kugusia swala mke wako au familia yako hata siku moja, na hata wewe mwenyewe sijakuja kusikia kuongelea vibaya, lakini nimeshangazwa sana na kitendo wewe kumcrush mke wangu na kuniongelea vibaya kuhusu mke wangu na kuhusu wageni waalikwa. Wewe unaambia watu kwenye shughuli eti mmechelewa, mnafika kwa kuchelewa eh? Bado hamjachangia, mjafanya nini? Wewe Mwijaku, umewahi kwenye shughuli yangu, kwa sababu mimi nimesema saa moja muda wa kuingia, wewe umekuja saa kumi na mbili kwa wewe umekuja bado, bado, bado ukumbi unapambwa. Ni njaa, ni njaa niliyowaalika mimi waje kwenye harusi yangu. Wamekuja wale watu, ni wafanyabiashara, ni ni ni ni wafanyabiashara, alafu wana majukumu mengine, lazima wamalize majukumu yao pale. Wamekuja justi ku, kunisupport kuniona mimi ni harusi inavyoenda. Sasa wewe kilichofanya hawajaja kula, hawajaja, kilichowaleta sio chakula, lakini wewe umekuja, umewahi kuja kwa sababu ya kuja kula, na ndio maana wewe umewahi. Saa kumi na mbili ushafika ili uwahi chakula. Umefikiri chakula ni kidogo? Chakula ni kingi bro, na ndio maana wewe ulivyoagiza chakula, umekula chakula mpaka unaambia Dorcas, naomba take away kwenye harusi. Unaomba take away bro, kwenye harusi unaomba take away ya chakula, ufungiwe take away wewe kilichofanya uwai ni njaa upate kula. au wezio hawajaja kula kwenye harusi yangu, wamekuja tu kunisapoti. Sasa unawakrashi vipi? Na nao unaowakrashi wamechanga michango mikubwa, hata zawadi hawajatoa. nao unaowakrashi wametoa mamilioni ya hela. Jiangalie, mtu anapokuheshimu jiheshimu. Mtu anapokuheshimu jiheshimu usijivunjie heshima, heshimu wanawake. Sijapendezwa na hicho kitu, sijapendezwa na hicho kitu kabisa kabisa. Unakaa kwenye harusi yangu, unapewa mic, unaanza kuambia Fredi, unamwambia nini, mkuu wa kamati, unamwambiaje mwenyekiti, eti kwa nini hujamwoa Hamisa? Maswala ya Fredi kumwoa Hamisa kwenye harusi yangu yanaingiliana vipi? Una namba ya Fredi, ni mshikaji wako kwa nini usiongee naye, mwambie Fred, eh, issue ya hivi na hivi na haya maneno sio sehemu yake, sio sehemu sahihi ya kuja kumwambia Fred pale kwenye harusi yangu, kumwambia sijui kwa nini hujamuoa fulani, wewe utafunga harusi lini? Huko ni kukosa nidhamu, sio kitu kizuri. Na unapokaa na Fred, jiongelee wewe, usiniongelee mimi bro, jiongelee wewe, pigania laini yako, usinipiganie mimi bro. Kila mtu ana nyota yake muulize Fred mtu wako karibu, wao ulize watu wako, watu, watu wote wanaonifahamu wana mimi. Sijawahi kukaa karibu na tajiri nikamcrash mtu nikamwongelea mtu vibaya, sio luka yangu mimi. Naongea mimi kama mimi. Usipende kukaa karibu na mtu afu mcrash mtu aanze kumuonesha mtu unamwongelea vibaya. Umekaa kwenye kipindi umekaa kwenye kipindi unaniongelea mimi vibaya. Unasema nimemdharau Fred. Unajua nilipotoka na Fred? Unajua urafiki wa mimi na Fred umeanzia wapi? Wewe umetukuta tuko na rafiki na Fred? Unajua mimi na Fred tukikaa tunaongea mambo, mambo, mambo gani au tunaongea nini? Unajua kinachofanya mpaka Fred aniweke karibu karibu yake. Kwa uchonganishi hausaidii chochote. Najua, najua, najua unaumia. Unaona mimi nafaidi sana. Yaani yeye kuwa kuwa kuwa mwanakamati na Fred kuwa mwanakamati na amefanikisha hili zoezi, limeenda vizuri. Harusi imekuwa ya kibabe, harusi imekuwa tishio kwako, ime yani imekuumiza kichwa vibaya mno, yani yani ungitamani wewe, lakini ndio haiwezekani. Tatizo nyota. <laughs> Acha nile kwanza tikiti ya Aristotle. Wayo fanya kama wewe, wewe huwezi kuwa kama Aristote. Aristote huwezi kuwa kama wewe, na usitafute competition fulani kafanya vile mimi nifanye utaangukia pua, kwa sababu huwezi jua nyuma pazia kuna nini watu gani wananisupport, huwezi jua nyuma pazia. Wewe unaona, yani unaniona tu, unakuwa hunijui kwa undani <laughs> aristote Kwa hiyo Mijaku, jirekebishe, acha umama, nyooka. Unakaa unamcrash Diamond, na nahisi pale nimekupa surprise, hujategemea kama Diamond atakuja. Diamond kuingia ukumbini, umegeuza shingo mpaka yani kiasi kwamba karibu teguke shingo <laughs> ukapigwa na kitu kizito Aristote. <laughs> Chezea Diamond wewe. Kaingia umekosa confidence, huna bando kwenye simu, lakini umejifanya una chat, una, una peruzi, Umekuwa kama vile mwanamke anayetongozwa, unaona aibu ya mke wako eh? Unaona vile mwanamke aliyotongoza, anaona aibu ya mume wako kiasi kwamba mume wako kaingia, wewe ni mwanamke ndio inabidi mdo wote uchezee simu kwa, kwa sababu kwa ajili ya aibu. Unashindwa hata kumwangalia usoni, unashindwa hata kuangalia tu usoni. Na ina ulivyoondoka hujaaga, sijui ume yani sijui umepenya penyaje, sijui ume, umeondokaje. Ishi na watu vizuri. Tengeneza maisha ya kesho yako. Kesho yako utajua atakusaidia nani na watu unapambana nao hawana time na wewe. Ongelea watu vizuri <laughs> Aristote. Kwa hiyo ustaf, usitafute kugombanisha watu, ishi na watu vizuri, usitafute kupeleka maneno sehemu kwa kugombanisha watu. Sijafurahishwa na hiyo kitendo. Wewe ni Mwijaku tu, nitaka nikupe tu, yani nikupe nikupe ukweli ya ya kitu kilichotokea kwenye harusi yangu, sijapendezwa nacho. Nikimalizana na wewe naenda naenda pati tu kwa mtu mwingine mmoja baada ya mwingine.